Чи скаржилися колись викладачі та вихователі ваших дітей, що ваша дитина не може сидіти спокійно, вона весь час рухається, вона видається на стільці і з нею треба щось робити? Але з дитиною не треба нічого робити. Діти самі знають, що їм потрібно. Як перетворити ці рухи під час сидіння на користь? Про це ми сьогодні поговоримо. З вами Анна Римаренко, я психолог та менеджер з комунікації компанії Сенсорія. Ми виробляємо цікаві та корисні штуки для сенсорної інтеграції та сенсорного розвитку. І сьогодні я вам розкажу про дуже корисну та надзвичайну річ. Це наш балансувальний стілець. Що він дає? На ньому можна сидіти і робити все, що завгодно. Ми виробляємо наш стілець із деревини, з металевої частини та силіконової насадки, яка не пошкоджує будь-яку поверхню підлоги. Е, завдяки спеціальному механізму можна регулювати за висотою цей стілець, і він буде підходити як для маленьких дітей, так і навіть для дорослих. Чим корисне використання цього стільця? Коли дитина або дорослий сидить на такій нестійкій поверхні, вона весь час задіє свій вестибулярний апарат, що дуже добре насичує вестибулярну сенсорну систему. Дитина весь час отримує сигнали від вестибулярного апарату, від свого всього тіла, і це як не парадоксально, навпаки, допомагає дитині лишатися більш зосередженою, коли вона має змогу рухатися, а не сидіти непорушно, як того вимагають, на жаль, часто у школах та дитсадках. Е, коли дитина рухається, вона навчається краще, в неї кращий кровообіг всього тіла, і особливо у зоні хребця, е, вона в неї не викривлюється постава, в неї набагато краще задіяний руховий апарат вона укріплює м'язи корпусу. Тобто це так само дуже важливо для здоров'я дитини. Як використовувати його? Під час будь-яких занять, які потребують сидіння. Дитина може читати, писати, малювати, слухати казки. Вона може виконувати спеціальні завдання, припустимо, на координацію двох рук. Дитина сидить, ми кидаємо в неї іграшки, м'ячики і просимо ловити. Або просимо її плескати в долоні. Спочатку діти можуть трошки боятися сидіти на цьому стільці, але якщо ми підбадьоримо, притримаємо, допоможемо, дитина дуже швидко опанує цей цікавий спосіб сидіння, і ми впевнені, що їй і вам це дуже сподобається. Навіть якщо дитина не втримається і впаде з цього стульчика, нічого страшного, він є абсолютно безпечним. Як ви бачите, він не має жодних гострих кутів, він весь округлий і дитина не може себе травмувати під час падіння. Так що можете бути спокійними. Грайте та розвивайтеся разом із сенсорією.